Manohitra ny arahaba tompokolahy sy tompokovavy dia ny zavona mibahan-toerana tanatin'ny telo andro ho avy amin'ny faritry ny afovoan-tany dia mahazo izany izay ihany koa ny amin'ny tapany atsimo atsinanana. Hisy ihany koa manaraka izay ny tsioky atsimo any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny amin'ny rahampitso fa ia malefaka izany. Ahitana fikorontanana ny any amin'ny faritra avaratr'i Madagasikara iny izay mety hitondra orana tandrifindraona. Mahakasika ilay rivodoza Fabien kosa dia any amin'ny telopolo sy sivinjato sy roa arivo kilometatra avaratra atsinanan'i Sambava no misy ny foibeny ary averinay hatrany fa tsy misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisian'ny rivodoza Ny any amin'iny faritra atsimon'ny nosy manontolo iny sy manodidina ny roapolo hatramin'ny valo amby roapolo degré celsius izany ny any amin'ny tendrony atsimon'i Madagasikara. Ny aty amin'ny atitany, folo hatramin'ny fito amby roapolo degré celsius. Any avaratra indrindra any kosa dia manodidina ny efatra amby roapolo hatramin'ny telo amby telopolo degré celsius. Ny alakamisy fahavalo ambin'ny folon'ny volana mey telo amby roapolo amby roa arivo indray dia hitohy hatrany ny fisiana zavona na ny andian-javona vao maraina aty amin'ny faritry ny afovoantany aty takza enkioko amin'ny tapany atsimo atsinanana anorana tandrifindrahona indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alany avaratr'i madagasikara any dia ny faritry diana sava ary mahazo any analanjirofo ny faritra akoatra izay moa dia nifandimby eo foana ny rahona sy ny masoandro dia misy loatra ny fiovana misongadina raha makasika ny maripana ny aty amin'ny afovoantany izao ny ambany indrindra dia folo degré celcius any avakina karatrana Madagasikara, iraika ambin'ny folo degre celcius hatramin'ny fito amby roapolo degre celcius ny ety amin'ny faritry ny afovoantany, ny morontsiraka atsinanana, sivy ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby telopolo degre celcius ary ny any amin'iny morontsiraka andrefan'ny Nosy iny dia manodidina ny sivy ambin'ny folo hatramin'ny dimy amby telopolo degre celcius. Mahakasika ny taha fahalotoan'ny rivotra eto Antananarivo indray dia antonony amin'ny ankapobeny izany, manodidina ny fetran'ny UMS avokoa ny referetra voaray, Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro, ao anatin'ny telo andro avy no hojerena izay vinavinaina hijanona ao an-tonony amin'ny ankapobeny ny tahafaliton'ny rivotra eto Antananarivo. Dia hatreo indray no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity manome fotoana anareo ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko!